इट्स फाइभ एएम बिहान पाँच बजेको छ र बिहान चार बजीदेखि उठेर हिँडेको हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म जानलाई डेढ घन्टा एक घन्टा हिँड्यो अझै आधी घन्टा एक घन्टा हिँड्ने छ हामीलाई र बल्ल हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पुग्छौँ बट त्यो भ्यू राति पनि होइन हिमाल यस्तो डेन्जर चम्किन्छ कि होइन ब्रेड <laughs> टेकिङ अब नजिकै छ हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको अनि त्यहाँ घरहरू दिसिएको छ लाइटहरू अहिले भन्छ नि चाहिँ so so close so fast त्यस्तै फिलिङ छ एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु यता हामी चाहिँ अब छ बजे त्यहाँ पुगेर सनराइज हेर्ने त्यसरी खिचेर ट्याक्क फर्किङ हाम्रो लक्ष्य छ देख्नु भएको चाहिँ छैन तर यहाँबाट चाहिँ एकदम some moments cannot be captured it won't be observe भन्छ त्यस्तै त्यस्तै छ यहाँको अन्नपूर्ण द्याट माछा पुछ्री म everyone we did it we are in Annapurna base camp we are in 4130 meters and congratulations we have achieved <laughs> we are in Annapurna base camp now whoa Lions Club International Woo! see that mountains whoa man this we are in Annapurna base camp look that behind that स अब सन चाहिँ त्यहीँबाट अब त्यहीँबाट उदाउँछ होइन सन चाहिँ टक्कै हेर्नुपर्छ र हेर्नुहोस् पछाडि हिमाल हिमाल wow wow wow wow wow wow अहिले चाहिँ हामी अब एपिसीमा छौँ विथ इट विथ इट बिहान चार बजी हिँडेर छ बजीभन्दा अगाडि नै आइपुग्यो अब डेढ घन्टा होइन डेढ घन्टामा आइपुग्यो फोटो सेसनको काम हुँदैछ बवाल बवाल पछाडि हेर्नुहोस् माछा पुत्रीमा मिल्छ पछाडि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प बवाल छ बवाल हेर्नुहोस् गयो त निप्यो हात गयो नि त هتجرب Er so the animal elephant hai woo woo र फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो main target ABC Annapurna base क्याम्पको हाम्रो जर्नी समाप्त त कि अब हामी फर्किनु नि छ तर हाम्रो मेन डेस्टिनेसन हामी आइसकेको छौँ र अब हामी फर्किन्छौँ पनि या तर यहाँसम्म आएर होइन एबिसीको भन्दा माछापुच्छ्रेको भ्यू त हामी देखिँदो रहेछ कि यो चाहिँ तर एकदम बबाल छ बवाल थियो बवाल भयो thank you every one thank you so much हाम्रो ग्रुप मेम्बर सबैजना र जो जो हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सबैलाई थ्याङ्क यू र यही हो हाम्रो एबिसी सो everyone, uh, अब चिया सो कोल्ड होइन या चिया खाने लाएर चिया खाने डङ्ग लाएर त्यसपछि जानुपर्छ पछाडि हेर्नु माछा पुत्री छ नि भवाल होइन त लास्ट टाइम मुभमेन्ट हुने होइन मान्छे देशमा पनि ओतप्रोत भइसक्यो बाइकमा घर त्यो तर बाइकको झन्डा बाँध्नु पाउँदैन नि खासमा एकदम मजा भइरहेको छ होइन एकदम हेभनली प्लेजर भन्छ स्वर्गीय आनन्द मस्ताना चिनी चिनी चिनी हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट एबिसी सकिसकेको छ now we are heading backward to MBC सात पैँतालिस भयो हामी चाहिँ अब एमबिसीमा गएर ठ्याक्कै हामी नौ बजीतिर पुग्छौँ होला नौ साढे साढे आठ नौ बजीसम्म हामी एमबिसी पुग्छौँ र त्यहाँ गएर अब खानसाना खाएर अनि आज ब्याम्बो ब्याम्बो त कट्छ अपसिनुवा वा चोमरोङमा गएर बस्छौँ र भोलिको बास चाहिँ स्लोली कान्डुङमा गएर बस्छौँ र पछि बिहानतिर हामी पोखरा पुग्छौँ र guys heaven is myth Nepal is real त्यतिकै त भनिँदैन अब भ्लगको इन्ड अपै भनौँ होइन इन्डप गरिदिउँ इन्डप गरिदिउँ so I hardly want to thank mister Ramesh Thapa for this opportunity golden opportunity and entire pleasure and entire team of SN paint it's our pleasure to having be grow in our team to a lot of uh, enjoyment, experience. We share our share happiness, sorrow. Yeah. Obviously, amazing trip. अब चाहिँ गएर टक्क खाना खाने हो खाना खाने हो होइन अनि त्यहाँबाट बिस्तारै अब बिस्तारै जाने हो होइन अब पोखरा रमाइलो गर्नुपर्छ इन्सेन्टिभहरूको ल ल सबैजनालाई चाहिँ एकदम रिकमेन्डेसन छ होइन सेप्टेम्बर टु नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म चाहिँ नि एकदमै एकदम पिक सिजन हो त्यस त्यो टाइममा चाहिँ नि एकचोटि हाम्रो यो एबिसी चाहिँ भिजिट गर्नु होला होइन नेपालकै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अलिक बढी प्रायोरिटीहरू दिनुपर्छ एकदम अमेजिङ प्लेस छ तर आउँदाखेरि चाहिँ कन्सल्ट गरेर आउनु होटेलहरूलाई यसो पहिलेदेखि नै बुकिङ गरेर आउनु नत्र भने गाह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई विवेकले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उहरू पनि डिटेल होटेलको डिटेलहरू सबै हुन्छ है र यति भन्दै we want to end of this blog so bye bye नमस्ते बाई